Thank you. Sip, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, terima kasih sekali lagi kerana mengikuti channel kami. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, silalah subscribe dan like uh, video kami ini ya. So, hari ini kita ada unboxing lagi yang consider special. Memang semua yang kita buat ni special-special lah. Kenapa? Kerana ini dia. Ah model baru so model baru ni so model daripada unicorn unicorn tu apa lah binatang yang ada satu tanduk lah binatang misteri okay unicorn so apa yang kita ada kat sini pada hari ini adalah Glock 34 so G34 lah kita panggil so memang ini adalah jenis yang uh, agak sensitif lah ha? gas blowback lah yang menggunakan 134A gas Jom kita lihat apa yang ada dalam kotak ini Kotak dia memang consider cantik lah Kita tengok-tengok sikit kotak dia Okay, tepi kiri kanan Now Alright, jom kita lihat Oh Mula-mula ada user menu So user menu dia pun agak cantik uh, Inilah binatang unicorn kalau anda tak tahu Okay, kita tengok sikit lah user menu dia dia dicadangkan hanya menggunakan gas 134A ya. 134A ni gas compressor aircon untuk kereta ya. So memang dia menggunakan gel bor ah. Nampak gel bor ah, bukan BB, bukan mani, bukan benda-benda lain ah. Hanya uh, gel bor. Dan saiz yang dicadangkan adalah 7.2 ke 7.3 mm. Tak boleh besar sangat, tak boleh kecil sangat untuk mencapai uh, konsistensi dia lah alright so adalah gambar-gambar sikit macam mana nak reload macam mana nak uh, clock ok so ini dia macam mana nak buka dia punya sliding dan uh, untuk pengetahuan anda ini dia ini adalah model yang full upgrade lah artinya dia dah upgrade kepada metal slide ya. so yang ni metal slide kalau yang sepatutnya dia nylon Yang part sliding ni nylon Okay, kalau nylonnya warna macam ni Ha, ni nylon Okay So ada dua model Artinya yang basic dengan yang dah upgrade So yang ada kat sini kita ni yang dah upgrade So sekarang ni kalau anda beli model yang dah upgrade ni Dia bagi yang ini sekali Artinya anda dapat sliding nylon ini sekali uh, Tetapi tak sure berapa lama Uh, dia akan kekalkan untuk memberi uh, nylon sliding ini sekali maybe time anda nak beli tu dia dah tak bagi ya sekarang memang dia bagi lagi tapi saya tak sure dia sampai berapa lama alright so saya letak tepi dulu yang ni kita tengok apa yang ada dalam kotak ha, ni ada cermin mata cermin mata yang dia bagi kali ni memang cantik nampak dia sporting sikit ha, uh, nampak tak cermin mata dia pun dah bergaya betul Okey, ini cermin mata ya. Uh, penting kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan ya. Lepas tu dia ada bagi yang ini, kotak ni cantik tapi sebenarnya benda ni adalah gel ball lah. Dalam ni adalah gel ball. Gel ball yang jenis keras kot. Yang jenis matte. Ha, gel ball. Okay. Dan last tak main tak bukan kita punya hero hari ni. Ha. Hu. Perasaan di tangan. <laughs> Wah, setiap kali kita mengambil uh, jenis gas blowback ya uh, di tangan kita ambil macam ni, memang perasaan dia best lah, memang best. Dan ini siap dia dah upgrade kepada uh, metal slide kit dia memang lagi best ha. nampak so dia punya outer ni memang daripada metal dan ni siap dia ada bagi uh, hop up dah siap bina hop up dalam ni Okay, kita tukar angle dan kita lihat secara lebih detail ya Okay, so kita dah tukar angle di sini sekarang uh, ni lah dia cuma uh, plaster dengan mac So memang mic dia kita tengok mic dulu ya Mic dia memang sama seperti gas blowback yang lain Dia memang keras lah Artinya seketul ni besi Disebabkan dia nak tahan pressure gas tu ya Okay So kita lihat detail dia memang cukup lah Cukup detail ha, Nampak ada logo Glock Ada Austria Lepas tu bahagian bawah ni pun ada logo Glock lagi Dah nampak kan ha. Okay dan ini pula dia punya plaster. Ha. Metal slide memang penuh dengan detail. Ada logo Lock di sini. Ada 34 Gen 4 Austria 9 darab 19. Ini pun ada logo. Perasaan di tangan memang consider best. Dan kalau anda perhatikan di sini dia punya ni dah siap marking putih. Dia punya M tu. Belah sini pula made in Austria. Lock in apa Smirna macam mana nak pronounce ni? Ha dan ni bahagian ni semua besi ya. So dia punya top slide ni memang besi. Ada tulisan lagi MBS. Okay, kita tengok dia punya ni pula. Ha. Nampak. Smooth dan cantik. Okay, ni outer dia outer dia memang daripada besi inner pun memang besi dan siap ada hop up ha, nampak, ni hop up dan ni juga part besi lah cuma body dia memang daripada nylon lah, polymer seperti barang real juga Okay. now, sekarang kita uh, timbang dulu kita lihat dia punya berat dengan max sekali uh, 689 gram kalau tanpa tanpa max 418 max sahaja 272 okay. untuk size dia pula berapa panjang ya kalau sampai di sini 22 cm lah kalau sampai sini 22 cm tegak dia dalam 13 campur mat 14 lah so anda bandingkanlah dengan benda real sama ada dia adalah scale 1 to 1 ke tak tapi pada saya dia memang dah consider 1 to 1 lah ni perasan di tangan memang sedap Ok, so sekarang kita try masukkan uh, sedikit gas dalam ni Dan kita try tembak dia sikit lah Tembak blank eh. So gas yang disadangkan memang tak lain bukan Tak lain tak bukan Cuma boleh gunakan gas uh, compressor kereta 134A eh. Kalau anda menggunakan gas yang lain uh, Dia rosak ke apa ke uh, Itu atas tanggungjawab anda sendirilah Alright, cara dia mudah saja. Ini, kalau di sini anda tengok Ini anda boleh tolak sebenarnya Nampak? Uh, tengok ni ya eh. Siap, ini tak fokus pula. Ha ni. Dan satu ni kan sama ada anda nak tolak dengan sesuatu ataupun anda sini. Tarik saja. Nampak kalau anda tarik dia turun kan. Ha, tarik saja dan slide ni keluar. Dan dia akan review lah bahagian part yang ni. So masukkan gas ikut bawah. Alright, dalam beberapa saat sajalah. Okay, ni naikkan balik. Dan kalau nak masukkan jawbo memang di sinilah. Nanti selepas kita tembak blank tu kita masukkan jawbo ikut sini. Alright, jom. Ha, dah ready? Ha, sebab dia tak ada jawbo, dia kosong macam lah. So anda kena tekan ni untuk releasekan dia punya ni. Oh, okay, sikit sangat lemah kena masukkan lama sikit. Alright. So uh, sekarang saya masukkan jawbo di sini So gel memang tak lain tak bukan Kita menggunakan gel bowl 7 ke 8 mm ah. So gel yang kita nak guna pada hari ini adalah Meteor Ini adalah gel bowl Milky yang paling baik di pasaran lah Daripada Samurai iaitu brand kami sendiri Right Sama seperti biasa anda kena turunkan spring yang ni Hold spring ni ke sini dan tempat ni dia lebar sikit kan. Ha, masukkan jabur di sini. Oops. Dua. Boleh masukkan berapa biji kita tengok. Ha. Tiga, empat. Enam. Dua, empat, enam, tujuh. dalam 10 biji lah kot ha, ni pecah Okay, uh, selepas close up nanti kita test FPS testing pula Okay, jom kita panggil Mr. Chrono. So, Mr. Chrono dah ready. G34 kita pun dah ready. Jom kita try ya. Yang first. Uh, pecah. 185. 188. Oh, habis. Okay, kita try lagi ok so ini map yang kedua kita try balik tadi baru 4 je kan so sekarang kita lagi test lagi test lagi ok yang kelima 2, 1, 3 Jabo besar sangat lah kot sebab dia macam tak naik Okay, tujuh 8 9 10 11 12 13 Okey, habis. Okay, so kita dah kembali dengan uh, FPS testing tadi. So ni chrono saya masih ada lagi. Kalau ikutkan bacaan di chrono, kalau anda boleh nampak lah average average dia dapat dalam 218 218 kalau anda boleh baca okay. cuma dia uh, adalah sangkut-sangkut sikit lah. so saya dah dapati masalah dia kerana size jailbore dia besar sangat sebab uh, saya dah macam terlebih rendam lah jailbore tu so pastikan jailbore anda tidak boleh besar daripada size 7.3 kalau tak dia sangkut kat sini sangkut kat max sini, dia tak naik so dia macam tak nak keluar kan uh, alright so pastikan jawbo anda tu 7.1 ke 7.2 lah jangan lebih daripada tu kalau tak memang time anda nak tembak tu susah sikit ya dia tak nak, tak nak feeding lah dia punya feeding tu macam ada problem sikit ok so secara kesimpulan dia boleh hit sampai 200 fps dengan uh, 134A saja memang G13 daripada unicorn ni memang best lah dengan dia punya detail dia punya marking dengan dia punya metal slide uh, dengan tengok memang bagi saya dah menarik lah sangat menarik Perasaan di tangan pun ok finishing di chain semua cantik dan sebagai uh, collection unit lah hatinya anda kumpul kan sebab uh, ni G34 pun memang consider model yang popular so try lah kalau anda berbudget bolehlah berfikir-fikirkan dia ya dengan detail yang cukup banyak ada Glock, ada Glock dengan tulisan, dengan dia punya uh, ha, ni bawah saya lupa cakap ha, ni ada lagi yang ni so detail dia memang dah consider perfect lah perasaan di tangan pun memang cun So kalau anda nak dapatkan model ni sekarang cuma boleh dapatkan secara pre-order lah. So time anda pre-order ada dua model. Satu tu memang uh, nylon. Dia punya kids ni nylon. Satu lagi yang besi hitam macam ni. Kalau anda order sekarang besi hitam macam ni, dia datang sekali dengan ni tapi tak sure sliding nylon ni akan ada lagi dia bagi sekali ke tidak selepas ini. Kalau dia bagi tu bonus lah. Kalau tak bagi anda cuma dapatkan yang ni saja ya. Okay. Kalau anda berminat nak dapatkan model ni, uh, tengoklah description di bawahnya. Kita akan masukkan link di bawah ni. Okey. Uh, serasa sampai di sini sajalah video pada kali ini. Kalau anda berminat kepada video-video kami, silalah subscribe sekarang. Uh, bagilah komen, bagilah like sikit ya. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.